Bu rəvayət dostum Anarın həyatından bəhs edir. Ekskluzif olaraq Elnur Valehdən Hər ailənin çırağı övladdır Çünki övladsız həyat bərbaddır Bir ailədən ki gələ körpə səsi Körpənin ağlayışı həm nəfəsi Ataya, anaya sanki can gətirir Ailəyə başqa güzaran gətirir Anar adlı bir kasıb oğlanın Danışım sizsün həyat dastanın Həyatın görüb çox çətin sınağın Güdretmeyip bu çetinliği ayağım Yaşayıp namusla gayretle Her an gidip düz istigametle Cavan iken düşüp eşkin izine Bir hanım melek görsenip gözüne Evlenip aile kur Allah buyurup Anarda özne güzel aile kurup Sığınıp Allah'ın rahmetine. Şükredib Tanrının hər qismətinə Sürsə də kasıbçılıqla həyatın Bildirməyib heç kəsə təəssüratın Gözü heç vaxtı onun ac olmayıb Bir kəsin çörəyinə mötəz olmayıb Alnının təri ilə, əziyyəti ilə Qazanıb çörəyini zəhməti ilə Qarışsa da gecəsi gündüzünə Kasıblığı ar bilməyib özünə Bazarda fəhləli ilə məşğul olub Bir tək Allahın anca qul olub Ömrünün qış fəsilində anarın Tanrı nurlandırıbdır uzigarın Qışın ən çovğuna iyan var ayı Gəlib kasıb ailəyə tanrı payı Körpə məsum və gözəl qız uşağı Gəlişi ilə nurlandırır ocağı Aileye eşk mehabbet getirir Özüyle ruzu saadet getirir Varlığı bildirir hayat tadını Bu kızın cale koyullar adını Atanın sörey kazanmazdır işi Kızının dayağıdır gayretli kişi Ananın da övladıdır ümidi Ana evladına verdikçe südü Sevgisin mehebbetin elan edir Canın evladı üçün qurban edir Şaləni yuxusuna satmır gecələr Lay lay deyir ana yatmır gecələr Bu əziyyətlə körpəni bir teher. Yatızdırır açılır sübhü seher. Nesayele bu eziyetle ana Balası üçün çəkilir imtihana her azabın sonu vardır mence Körpenin ana demesi ilk önce Ananın çektiği eziyettendi Ana övlad eşki fitrettendi Atacan deyir ana benim balam Jalenin bir yaşı da olur tamam Geçse de öz akarıyla bu hayat Yoksulluk insanı koymuyor rahat Anarsa kasıbçılıqla baş-başa Dalğalar tək vurulur dağa daşa Ki qazansın evə bir parça çörək Ac qalmasın evdə bir yaşlı mələk Həm övladım düşünür, həm xanımım Deyir Allah gücün artır canımın Tək özümüzə möhtac olaq özümüz Kiminsə əlinə baxmasın gözümüz Nə qədər varsa sənin mərhəmətin Görünməz həyat benim gözmə çətin yüreğimde Allahla danışan anar Yaşamaq üçün çalışıb vurşan anar İçində dərd çəkir heç kim bilmir Üzü gülsə o ürəkdən gülmür Canəyə hər nə gərəkdirsə alır Sevərək ailəni qayğısına qalır Dəysə də ayağı kasıblıq daşına Çatdırır jalə balanı üç yaşına Olmamazlıq çətindir əlbəttə Amma ki anar çətin vəziyyətdə Yenə dağdan daşa çırpır özünü Çətinli yönündə yumur gözünü Bir özü xanımı bir də ki övladı Allahımdan diliyir o imdadı İllərdir kirayə mənzillərdə Bu əziyyətlə keçən illərdə Nə əzablar çəkib Allahı bilir Çünki hər dərdi bəşər şahı bilir Vaxt olub ki, heç olmayıb çörəyi Yenə heç kəsdən ummuyur köməyi Allah kərimdir söyləyib yaşayır Bu nə dərddir ki, o dərdlər daşıyıb Evdə xəstə vardı dərman pulu yox Necə etsin kasıb oğlan pulu yox Darda qoymaz heç baxıb ladın ata Məcburdu dəyərli bir əşya sata Həkimin yazdığı dərmanı ala Ondan sonra ürəyi sakit ola Bu çətinliklər ilə dolu həyat Kasıb oğlanı çox eləyir narahat Baxanda dərdlərin içində üzür Ancaq bu dərdlərə səbr ilə dözür Bir zaman olur kədər qəmdən uzaq Yenə ailəsinə səs salır bir uşaq Kişinin oğlu olar, doğru olur Bu səfərsə anarın oğlu olur Uşaq ailəyə qoyan annan qədəmin Unudur ailə bütün dərdi qəmin Adını rüfət qoyurlar uşağın Artırır ailəsinin qol budağın Ata oğluna çox eləyir nəzəri Əlbəttə oğuldu düşman çəpəri Anar övladları ilə fəxr eləyir Onların adları ilə fəxr eləyir Tamamlanır bu məqamda söhbətin Budur bu ailəyə arzu niyyətin Onlara qoy dayaq olsun yaradan Yaşasınlar hayatların firavan Rabbim özüm bu aileye köme ol Kısmet eyle olara uğurlu yol Valideynlerin canlı selamet et Evladlarına özün nezaret et Seni an verrem ismi ve Kur'an'a Onları çekme ağır imtihana Güldür hayatta daim yüzlerini Doldur sevinç yaşıyla gözlerini Gülsün üzlerle her zaman tale Ben arzu ettin vurvale Gülsün üzlerine her zaman tale Ben arzu ettin vurvale